أعيد التلقيم Well played, guys. What a nice play from us. Can you can you put your mic closer to your mouth? I can hear you. Sorry, I can't hear you. Sure, sure, okay, okay. Una. الذاكر عدو في منطقة تولد المدافعين Oh, one mid, one mid. Like in the tunnels. Let's go plant spike. Let's go plant spike. B و A. Oh. سقطت السبايك في A. تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقي تبقت عشر ثواني يريدون القتال من نحن لنرفض ظلال متحركة عدد من الأعداء في إيه سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد السبايك بعودتي تبقت ثلاثون ثانية منعت السبايك نفذ استدعى استدعى ثبت المدفع المنطقة إن فايبر المعادية تثير الفزع أعيد التلقيم تم نشر الساتر تم نشر الساتر أضع الحارس أطلقت قنبلة أضع روبوت الإنذار أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب تم القتل الروبوت يعود أستدعي روبوتي أفسد عدو في بي أجهزت على العدو عدو واحد Oh, آه، plant, plant, plant. لاست one, right? Last one, last one at me. تبقت 30 ثانية. مؤشراتهم الحيوية أصبحت صفر. لا تموتوا. أريد سلب حياتهم، لا حياتي. سوف أصبح كابوسهم حجب الرؤية أضع الحارس لقد فقدتم قوتكم سقطت السبايك في A فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة ظلال متحركة لم نشر الذاكرة It's فكر fuck are you doing, man? قضيت عليه لا يمكن استخدام ابتعدوا عن طريقي توقع عدو واحد أعيد التلقيب دون ثانية دمر المدفع أضع روبوت الإنذار سيكون خلفهم أعيد التلقيم من أجلك يا أختي نشر الثاكر أسلب البصر رصد عدو B أطلقت قنبلة سر قتل حامل ال spike لدينا سقطت السبايك في B.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 تم نشر الساتر. سلب البصر. ظلال متحركة. Where's the old? Ro rotate, no. Yeah. Where's the old A? Go, go B. Old is on A. The earth is A, the earth is A. Killjoy on B, Killjoy on B. Omen, behind, jet. Very nice, very nice. One behind, one behind. سقطت السبايك في بي. تبقت 30 ثانية. السبايك في حوزتي. Minus 22. يا دار يا دار صباح يا دار. آخر لاعب باق. سقطت السبايك في بي تبقت عشر ثوان نايس بلاي ويز اوبراتور أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن أعيد التلقيح بسلام عدد من الأعداء في أي لقد رأيت أثركم آه. آخر لاعب باقي هذا ما تدربت من أجله حياتهم عديمة الجدوى تماما من الأفضل منحها لي وضعت السبايك في اي السبايك تلك يتسلقون رصد عدو في اي لم ينتهي احواشهم جار مسح المنطقة وجدتهم يعيد التنقيب طريقي رصد عدو أسقطت ال spike ال spike بحوزتي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي أحتاج هذا ارتعد واهرب أحتاج إمدادا ظلال متحركة وصلت لسبايك تي B أضع الحارس ال spike بحوزتي بدأ العد التنازلي تبقت ثلاثون ثانية Hey, go away. أولى Fucker. Nice, you don't have time. Stupid. تبقت عشر ثوان So why you are so fucking dumb, man? الجبهات هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة Can you talk سوا؟ أعيد التلقيم Vai pra o Oh, tu rushing B? So I go help them on B. Very nice, very nice. One backside. هناك جار المسح المنطقة أمامنا تبقى عدو واحد سوا كمان Um, go mid omen. أنا في كل مكان تبقت ثلاثون ثانية السبايك هنا تبقت عشر ثوان ما أجدك هذا العالم لي إلا أنه يموت أقتل للدفاع عنه سأشتري Oh, two guys on, on A. Hello. Sky... Sky 5 HP. Oh, sorry, jet 5 HP. Very nice. تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل حجب الرؤية ثبت المدفع السبايك تم الأمر أعيد الترقيم تبقى عدو واحد خلاص ايرلينك ما مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة هنا سقطت السبايك تي بي أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب mutlak hukum bola kasar. ثلاثون ثانية قتلتك بسرعة السبايك في بي لقد درست خطتهم إنها مضحكة One mid, one mid. Two oh, guys mid. Oh, they are on B. Go B, go B. Uh, so I have filled. آخر لاعب باق ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون حجب الرؤية أضع قنبلة سرب تبقى عدو واحد أطلقت قنبلة سرب يجب إنجازه زرعت السبايك سوف تخفيكم أعيد التلقيم السبعة قومت وات؟ قومت سبعة perdemos. سندفنهم وستلاحقهم آثامهم why is why am I alone on A, guys? Nice pixela. At the spike. One tunnel, one tunnel. Very nice, very nice. Yeah, man. عدو واحد قلب هلب البصر رصد عدو في اي لا تستعجلوني هل توقعتم حقا ان ينجح ذلك نقطة الفوز يمكننا إنهاؤها الآن مرة أخرى أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج هذا شكرا صباح باي صباح الهلو تعقبوهم. حجب الرؤية. أحتاج مساعدة. وصل عدو في بي وصل عدو في الوسط عدد من الأعداء في بي واحد سقطت ال spike في B. انطلق روبوت الإنذار آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية قنبلة سرب تبقت عشر ثوان فاز المدافعون حسنا يا